mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, karibu kutazama kipindi cha kupendwa cha Jaribu Utaweza. Kipindi hiki kinakujuza wewe mtazamaji jinsi gani ya kuinuka pale ulipoanguka, lakini pia kujiendeleza kimaisha bila ya kukata tamaa. Utaijua vipi hayo? Ukiungana na mimi mtangazaji wako Mariam Sleman, nikiwa sambamba na mpiga picha wangu Asma Ramadhan. Ungana na mimi mwanzo hadi mwisho. Siku ya leo tutakuwa tunaye mmojawapo kati ya watu ambao hawakuweza kukata tamaa katika kazi zao. Ni nani huyo? Wacha tuzungumze naye uweze kumjua. Habari yako? Habari yangu nzuri, nashukuru alhamdulillah. Habari za kazi? Za kazi salama tu. Kwa faida ya watazamaji, tunazungumza na nani hapa? Unazungumza na Mwinyi muhamedi Haji. E, ni fundi ambaye anahusika na masuala ya uchomeaji mageti, magari na kazi nyingine ndogo ndogo za kiufundi hiyo mtazamaji atakuwa na hamu ya kujua mtu gani ambaye hajakata tamaa, lakini pia ni kwa muda gani umedumu katika kazi yako? Ah, tamaa hatujakata, bado tunapambana na mtu ambaye muda ambao najituma katika kutafuta riski kwa kazi hii sasa hivi nafika kama kwenye miaka ishirini na tano naweza kufika. Eh, yaani tangu sijaoa mpaka nimeoa, nimezaa mpaka leo wanangu pia nafanya nao kazi, sasa hivi wapo hapa. Kwa hivyo kiasi fulani naweza ku, kujisikia sijakosa kitu, japo kama hujapata kipato, lakini kitendo cha kuwaachia vijana nao waendeleze hii kazi kutokana na ugumu wa ajira pia nas, nafikiri ni kitu kimoja kizuri sana. Hongera sana, nashukuru. Mtazamaji atataka kujua historia yako kwa ufupi, tangu umeanza, changamoto ulizozipitia, mitihani ambayo imekutokezea katika kazi, lakini umeweza kuvumilia na mpaka ukafika miaka yote hiyo. Mitihani ni mingi, changamoto nyingi, lakini mafanikio pia yapo. Unajua, mara nyingi watu tunaweza tukazungumza matatizo bila ku tunabana, yani kwenye mafanikio, lakini mafanikio yapo na historia ya kazi inawezekana ikawa ni baada ya kumaliza masomo ambayo nimemalizia katika skuli ya Salasi. Kipindi kile mtihani mwisho ndo unafanya mtihani wa form 3 nafikiri ndo mwisho. Kwa hivyo nikakaa nikaangaika angaika na maisha. Mzee wangu akanipeleka gereji hizi za magari, nikaisi mazingira ni magumu, kwa sababu kipindi hicho Nakumbuka nilikuwa natoka Kiembe Samaki mpaka mla ndege asubuhi kwa miguu, na kazi kwa tunafanya kwa Wahindi. Kwa hiyo da, hata malipo hamna, hata ile dadala, ile daladala hamna, inabidi ikabidi mimi nikachoka choka, ikabidi nikahangaika, nikatafuta sehemu ambayo mimi mwenyewe nikaona hii itakuwa mwafaka kwangu. Nikapata kazi kwa Mazurui kule, kipindi hicho kulikuwa kunajengwa kichuo cha afya Mbweni kwa hivyo kule ndo nilipoanza kupata hii fani ya welding, nifanya fanya kule, baadaye nikaja, kuna sehemu hapa Amani kwa wazee pale, kulikuwa na gereji kwa naitwa kwa Kioma, nikapita pale, kuondoka pale nikapita, nikarudi tena kwa Mazurui. Kwa Mazurui huko ndo nikazidi kupata ujanja, nikakaa nikahamia hapa kwa wazee, kulikuwa na fundi wangu mmoja anaitwa Yasini, nikakaa hapo napo Unajua sisi mafundi ni watu wa kuhangaika hangaika, ndio kama kipindi chenu ambacho kinachosema kwamba mtu hutaki kukata tamaa. Kwa hivyo nilipita kwa Yasini nikakaa pale pale, napo nikaondoka, ndo nikaanza kujitegemea mwenyewe. Nashukuru, nimehangaika nimehangaika, nikawa naenda tu kwenye ofisi za watu mpaka nimepata sehemu yangu mimi mwenyewe, ndo nipo hapa sasa hivi naendeleza maisha hapa. Nafikiri sasa hivi niko zaidi ya miaka kumi na nipo hapa sasa hivi tangu kwanza sehemu yako wewe mwenyewe? Eh, inafika miaka kumi na sasa hivi. Ehe. Kwa hiyo nashukuru Siaba tumejenga kwa kazi hizi hizi, sababu hatuna ishu nyingine za kufanya, pata vibanda vya kukaa, maisha na kwenda nisomesha watoto, ila kadri siku zinavyoenda ugumu unakuwa unaongezeka, tofauti na tulivyokuwa tunafanya kazi zamani. Ehe. Labda umehisi kuna tofauti gani hiyo zamani na sasa hivi? Tofauti kubwa mimi naweza kusema kipindi cha zamani, kwanza imani kwanza ilikuwepo tofauti na sasa hivi. Kwanza zamani huwezi kufanya kazi mtu asikupe hela yako, mtu mnachokubaliana ndo mnachopeana, anakupa cash safi. Naona watu wanasema kwamba mafundi tumekuwa wengi, amna. Mimi naona sio sababu wa wafundi wengi labda imechangia kwa baadhi ya matajiri kwamba anahisi kama yeye anaweza kakudhulumu wewe akaenda sehemu nyingine akafanya kazi, labda ni hivyo, lakini hatujawa mafundi wengi wa kwamba kuwe na changamoto kwamba tusipate kazi. Amna, tatizo ni imani tu, sasa zimepungua. Unaweza ukamfanya mtu geti kama ile hapo, mmekubaliana pesa, baadaye anakupa ambacho kitu hamjakubaliana, anakwambia subiri nistamilie, stamilie, au atakupa nusu nusu, wakati zamani mtu ukishampa hesabu ya kazi anaweza kukupa hela yako keshi mpaka ya ufundi. Ina maana wewe tu tena na roho yako fundi. hizo ndo changamoto zilokuweko. Changamoto ni nyingi, lakini tofauti ya zamani na sasa hivi, mimi nahisi kitu kikubwa ni imani tu. Watu tumepoteza imani sasa hivi, watu tumepoteza imani, afu utakuta hata wale vijana ambao tulikuwa tunafanya nao kazi. Mimi zamani nilikuwa sifanyi kazi na wanangu, lakini sasa hivi imenijia hivyo kutokana na uzoefu kwamba unamchukua mtu unakuja naye hapa, analetwa na mzee wake, tena mzee wake anaweza rafiki yako, bwana, na mwanangu nataka nimlete hapo ajifunze kazi, namfundisha kazi, akishaelewa ile kazi tayari yule mtu anaanza kuwa adui yako, sio rafiki yako tena, unaona. Lakini tangu nianze kufanya kazi na wanangu, najisikia niko huru, sina uadui. Kwa hivyo hicho ndio kitu ambacho tunapambana nacho kwa sasa hivi. Mpenzi mtazamaji, labda nikujuze kwamba ndo kwanza unafungulia televisheni yako, kipindi hewani ni Jaribu Utaweza, na leo tupo na mmojawapo kati ya watu ambao wameweza kujaribu katika maisha bila ya kukata tamaa. Labda miongoni mwa changamoto ambazo umezipitia, ni changamoto gani haswa ambayo huwezi kusahau kwenye maisha yako? Changamoto, unajua kazi zetu za ufundi, kwanza mazingira tunafanya kazi ni magumu mazingira tunafanya kazi ni magumu na ugumu, na kazi zetu sometimes ni kazi za umeme, moto. Na katika kitu ambacho kilinitokezea katika maisha yangu ambacho sitoweza kukisahau, kuna tukio moja lilikuwa gumu sana kiupande wangu. Tuliwahi kufanya kazi darajani pale, kipindi hicho tulikuwa tunachomea chomea kontena, nakumbuka ikatokezea ajali ya moto yani hichi ndo kitu ambacho mpaka sasa hivi nakisi ni kigumu. Kwa hivyo katika ugumu ule unapaswa hata mafundi wenzangu ambao wapo wawe fanya, wapate fundisho kiasi fulani kutokana na kuwa waangalifu wanapofanya hizi kazi, sio sababu ni kazi za moto, ni kazi za hatari, na sisi mafundi welding mara nyingi tunakuwa ni watu ambao wadharau kwenye masuala ya umeme. Unaweza mkuta mtu anafanya kazi, mawaya yako ovyo, au mtu, mtu anaweza kwenda, kuna holder zile za kuchomea zile kuonesha hapa, lakini ziko mbali, kitu ambacho kinauzwa shilingi elfu kumi tu, lakini yeye akatafuta nondo akazibanabana na mipira akafunga na matambara akawa anafanya kazi ambapo yule bosi pengine anaingiza hela ndefu, lakini kutoa shilingi elfu kumi akanunua ile holder ili wale wafanyakazi wakapata kufanya kazi katika mazingira salama, anaona shilingi elfu kumi nyingi unakuta watu sometimes wanapigwa shoti mawaya mabovu mabovu, unaona au unaweza kukuta mtu ndani anaweza kunjele anaweza kuunga umeme katika mazingira magumu. Kwa hivyo changamoto zinatokezea nyingi, lakini nyingine ni za kizembe. Kusema kweli, nyingi zinakuwa ni za kizembe na, na ubahili tu, sababu unakuta watu mafundi, mtu anafanya kazi ana kanda mbili, kuvaa buti, mtu anaona tabu. Changamoto zinatokezea nyingi, kama sisi hapa kiupande wetu pia Changamoto inayotukabili zaidi ni eneo la kufanya kazi, eneo la kufanya kazi, kutokana na mazingira. Wewe mwenyewe kama ukiliangalia unahisi si sehemu salama, lakini tena ndo ile watu tunaenda tule, mradi mtu upate riski eh, lakini kiukweli ndo tunapambana hivyo hivyo, lakini mazingira yanakuwa magumu. Kipindi kama hichi cha mvua, unaona hamna tabanda hapa, maji yanapita, watu wanachezea umeme, maisha yanaenda lakini ni vitu ambavyo havitakiwi kiukweli, lakini kutokana na uwezo sasa haupo, uwezo haupo. Na miongoni mwa mafanikio ambayo umeyapata kupitia kazi yako ni mafanikio gani? Ah, mafanikio ni makubwa kulingana na kazi tunavyofanya, tusiwe wakosaji wa shukurani na mafanikio yote tunayopata tunapata kwa nguvu zetu, hakuna mchango wa mtu wala serikali, sio Ukiangalia serikali yenyewe inatutegemea sisi, kate leseni, sisi tufanye nini, lakini serikali yeye haina ni kitu, labda kuja wakakwambia hapa fanya hivi, hapa fanya hivi no, lakini mafanikio ni mengi, mtu kupata nyumba ya kukaa, umepata usafiri, eh, umezaa watoto, umewasomesha, no. Pia hiyo mtu atakuwa ushukuru, sababu kuna wenzetu hawana mtu ana chochote, si wanafanya mambo chungu ana anachokifanya. Lakini sasa kama sisi, nashukuru Mungu mezaa watoto nasomesha, wengine ndo hao hao, ah, baba mimi sitaki kusoma, nataka nije hapa na mie, na yeye inabidi umwelekeze cha kufanya, ajue. Wale wale watoto ambao umewale wako hapa tayari, wengine washaoa, washaanza kujenga na kupitia hapa hapa. Kwa hivyo hatuwezi kusema kama mafanikio hatupati. Mafanikio sio lazima uwe na magorofa na nini. Mungu alichokujalia ndo utakachokipata, sio? Aha, kwa hiyo tunashukuru pia. Na unaweza kuwazungumzia vipi watu wengine ambao wamejaribu kufanya kazi lakini wakaweza kukata tamaa na wakashindwa kuhudumu katika kazi zao? Unajua, ukataji tamaa kwa mtu unakuja kutokana na watu wengi kutaka mafanikio ya haraka, na mafanikio ya haraka kwa kazi hizi hasa usahau, labda uwe mwizi au uwe tapeli, lakini kwa kazi hizi kupata mafanikio haraka ni ngumu kwa sababu unaweza ukamchukua mtu akaja hapa wewe katoka pengine jamaa yako hasa wadamu umemtoa mbali, kaja hapa, umemfundisha kazi. Anapokuwa hajui, hawezi kukwambia kitu, atakunyenyekea na atakuheshimu, lakini atakapokujua, ina maana yeye sasa anataka kujua mambo ya ndani, wewe unapata nini hivi, kwani nimekanipa hichi. Sasa hicho ndo kinachowakosti vijana wengi sasa hivi. Ndio maana ukaona mtiririko wa workshop umekuwa mwingi. Unaona da, ah, huyu fundi anapata, ngoja mimi nifanye maarifa, nipate mashine yangu nifungue kwangu. Unaona, kitu muhimu, unaweza ukaupata ufundi sawa, lakini ujitahidi ustahimili ili upate na umaarufu na uaminifu, sababu hivyo ndo vitu muhimu. Ukishapata uaminifu na umaarufu katika ile kazi yako, ina maana wewe, kila mtu atakuwa anakuelewa. Unaona lakini sio kwamba ushajua kazi tukaondoka alafu unaondoka pale kwa ule fundi aliyokufundisha kazi, matusi, kejeli, inakuwa haileti picha nzuri. Kwa hiyo nawashauri vijana wajitahidi kuwa wastamilivu, kwa sababu kujua ufundi sio kwamba umemaliza kazi. Kwenye ufundi kuna mambo mengi, kuna kauli nzuri ya kuongea na mteja, kuna subira, ujue mimi leo nina kazi, kesho sina. Kuna kazi nyingine zinakuwa ziko kwenye mazingira magumu. Usifikiri kama utakaa kwa fundi unaweza ukayapata yote kwa wakati mfupi, lazima ustahamili. Kwa hivyo ushauri wangu vijana waendelee kustahamili, na mtu anapoondoka kwa fundi wake aondoke katika mazingira mazuri, sio tena ile kukashifiana, ah, yule kanifanyia hivi, yule kanifanyia hivi, wakati wewe umeletwa na mzee wako pale, umeenda kufundishwa kazi kukumpa shilingi mia yule fundi, na akakufundisha kazi mpaka umejua, umeoa, umejenga. Kwa hiyo ujue kama wewe kakupa kitu kikubwa yule, sio kwa hivyo? Ndo ilivyo, huo ndo ushauri wangu. Mpenzi mtazamaji wa Tip TV, kama ndio kwanza unafungulia televisheni yako, kipindi hewani ni Jaribu Utaweza. Kipindi hiki kama nilivyokujuza hapo awali ya kwamba kinaweza kukupa mwangaza kwa wewe ulioweza kukata tamaa na kushindwa kuendelea na kazi yako, na uweze kujua changamoto ambazo zinawapitia wafanyabiashara wengine, lakini bado hawajakata tamaa katika jamii. Unawashauri vipi vijana kama hao? Hilo ni swala sugu kwa sasa hivi, ni swala sugu sana ambalo kiukweli, kitu cha mwanzo kabla ya kuwalaumu vijana, tunapaswa na wazee nao tubebe lawama, kwa sababu sasa hivi wazee kusema kweli tunajifanya tuko bize sana na maisha kiasi kwamba hata zile ripoti au rekodi za mtoto wako mwenyewe zinakushinda kuzifuatilia. Unaweza kuja kuzishtukia zile ripoti au rekodi za mwanao zishakuwa ngumu kiasi kwamba yule mtoto mwenyewe kurekebishika inakuwa ngumu. Alafu vile vile saa nyingine inakuwa si uhodari kwamba huyu kawalea wanaye wamekuwa hivi, wamekuwa wamekwenda straight au wameharibikiwa. Ile naona saa nyingine inakuwa kama ni mitihani kwa maisha. Lakini mbali kwamba mitihani, tunatakiwa si wazee, hasa wazee wa kiume, watoto tuwe nao karibu sana. Wazee wa kiume, watoto tuwe nao karibu sana, ikiwa wanawake, ikiwa wanaume tusijifanye tuko bize tu, kwa sababu mimi wanangu hakuna niliyemlazimishwa kwamba aje hapa, isipokuwa pengine labda wale maendeleo ambayo niliyopata mimi ndio aliwashawishi, kwa sababu kuna mmoja nilikuwa na duka pale nimefungua, nilimweka, lakini akasema ah, mimi baba sitaki kuuza duka baba, nitaje hapa sababu anaona anakaa pale kutwa nzima ana anachokipata, lakini akija hapa akipiga piga kaondoka na elfu kumi ishirini, kaona hapa ndo kwenye maslahi. Unaona, kwa hivyo watoto tunapokuwa nao karibu hata kwenye zile, huna uwezo wa kumsomesha mtoto pengine wewe mwenyewe kama ni fundi, jaribu kumpush yule mtoto awe anakufuatafuata naye ajue ile hali. Lakini sasa utakuta kuna wazee wengi sasa hivi, hasa sisi wenye asili ya Kiswahili Swahili, mambo mengi tunajaribu kuwaficha watoto wetu, hatupendi kuwashirikisha mtu mpaka unakuta unakufa au unakuwa taabani, ndio mwanao unaanza kumzindua. Inakuwa ngumu tena pale yule mtoto kufunuka macho yashazoea vibaraza vibaraza na yeye. Ina maana mtoto kama yule hata ukimwachia urithi wa milioni mia hawezi kuziendeleza, sio kwa sababu tayari wewe hukumwingiza kwenye zile channel. Lakini kama mimi hapa, wakati wanangu wao hapo, ah, na nahisi hata leo nikiamua mimi bwana, nishachoka sasa hivi, nafikiri wataweza kuendeleza. Kwa hivyo tujitahidi watoto, tusiwaache wakakaa vibarazani tu. Ukimwona huyu siwezi kumsomesha, mtafutie sehemu, ah bwana, mwanangu huyu hapa nataka kae hapa umfundishe fundishe kazi. Anakaa akiweza sawa, hakuweza utabuburushana naye hivyo hivyo mpaka, sababu hakuna mtu ambaye kazoea kukaa barazani umpeleke pahala mpaka jioni ndo arudi, inabidi mpaka azoee yule, azoee. Akishazoea mwenyewe anapata pesa mbili tatu, atakaa sawa. Alafu isitoshe hata na sisi pia mafundi tuchukulie, umeletewa kijana ajifunze zile kazi, unatakiwa umsapoti yule aondoke pale, umefanya anajua leo kazi fulani imetoka, mgee chochote ili apate morali wa kuja pale. Sote na kwa kuwa mwanafunzi kaja kufundishwa kazi unamtuma bure tu mpaka anachoka anaondoka, anaondoka pengine kwa wazee maskini, akifika kula hamna. Kwa hivyo tujitahidi hata na sisi tunaoletea watoto kuwapa chochote, kwa sababu akikaa pale na yeso kwamba anajifunza tu, anazalisha mali pia. Kwa hivyo watu wasikate tamaa wala wasijitishe wasikimbilie zaidi mtu akamsomesha mwanawe akafikiri labda yeye atapata kazi tu ya serikali. amna na hizi huko pia kazi. Wasomesheni watoto, watoto wasomeshwe kazi za ufundi, watoto wapelekwe kwenye vyuo vya ufundi, ujasiriamali wapelekwe, wapate elimu tofauti tofauti, hata elimu za kidini. Sasa watu wanatoka, sasa hivi nampeleka mtoto, watu wanapeleka watoto wao kwenye skuli za kidini, wanatoka sasa hivi watoto kimaisha pia unakuta watoto service. Sasa hivi wewe mtu akijiona maruerue tu ampelekwa pahala akasomewe sijui nini, pesa kibao. Kwa hiyo elimu ya Qur'ani pia elimu za dini pia nazo zinasaidia. Tusing'ang'anie watoto kuwasomesha ili wafanye kazi za serikali tu. Kwa hivyo michango iko mingi ya kuchangiana. Ehe. Mimi ni kushukuru kwa leo kuwa ni mmojawapo ulioshiriki katika kipindi hiki cha Jaribu Utaweza. Sawa, asante sana, na mimi nashukuru kwa kunitembelea. Mungu ajalie nilichokisema wengi wakielewe, hata hasa upande wa serikali, hasa suala zima la kututafutia maeneo. Ehe, maeneo tutafutie japo kwamba kuyalipia kwa harama ndogo. Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, ndio mwisho wa kipindi chako cha Jaribu Utaweza, na umepata kujua jinsi gani ya kuendelea kimaisha bila kukata tamaa kwa huyu mfanyabiashara ambaye alikuwa ni mshiriki katika kipindi hiki cha Jaribu Utaweza kwa siku ya leo. Leo ulikuwa na mimi mtangazaji wako Mariam Sleman, sambamba na mpiga picha wangu ni Asma Ramazan. Tukushukuru kwa kuungana nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki na nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vijavyo vinavyoruka hewani hapa hapa Tifu TV, TV kijamii zaidi. Kwa niaba ya wote walioweza kushiriki katika kipindi hiki cha Jaribu Utaweza, tukwambie sote bye bye.